السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأحبائي متابعي قناة أشرف تيوب أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة التعرف على أشهر الأسماك على مستوى العالم وطريقة صيدها باستخدام طعوم مختلفة في هذا الفيديو نقدم لكم سمكة المبروك أو الشاكوت أو القرن وهي سمكة موطنها الأصلي الصين ومنها أنواع مختلفة المبروك الأسود الفضي الحشايش قبل ما نشوف الفيديو الخاص بهذه السمكة سوف نلقي نظرة سريعة عن هذه السمكة سمكة المبروك أو القرد تعيش في المياه العذبة كبحيرات طبيعية أو بحيرات صناعية لتربية هذه السمكة تتميز بأنها سريعة النمو تستخدم في تقليل التلوث البيئي تستخدم في مقاومة الحشائش وخصوصا حشيشة ورد النيل تستخدم في مكافحة قواقع المياه العذبة التي تعتبر عائل وسطي لدودة البلهارسيا تصل لأحجام كبيرة من 5 ل 10 كيلو جرام في مصر وتصل الأحجام أكبر من ذلك على مستوى العالم من 25 إلى 40 كيلوغرام أهم الطعوم المستخدمة في صيد هذه السمكة العجينة، الغلة، العنب، الذرة، التوت، الخضرة أو الطحالب الخيطية، البرغوث، دوت الأرض، دوت السبلة وغيرها. وفي هذا الفيديو سوف نعرض بعض هذه الطعوم والأدوات آه، المستخدمة في صيد هذه السمكة عبارة عن بوصة بتتراوح طولها من 2.5 إلى 3.5 آه، آه، متر الشعر المستخدم بيبقى من 30 ل 40 شعر السلاح من 25 ل 30 السنارة من 7 إلى 5 على حسب أحجام السمكة الموجودة في المنطقة آه، أترككم الآن لمشاهدة الفيديو أتمنى أن يحوز على إعجابكم ولا تنسونا في الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد يلا بينا نشوف آه، سمكة القرن يلا